Tout ça, ça démarre, heureusement. vous devez trouver normalement 34 Ça servait beaucoup pour le maraîcher, ce là roues jumelées, parce que ça évitait de... Euh, on arrivait à, comment je dire, passer entre le sillon, entre les sillons. C'est ça, hein. oui, mais je n'ai jamais... Il n'y en avait pas beaucoup par là. C'est ce qu'il m'a dit, Christian, mais bon, maintenant... Euh, Il n'y en avait pas beaucoup par là. tombe. Oui, ben après, tu vas faire de la mécanique quand même un peu chez toi. Ah ben, Le bricolage, des vieux tracteurs à retaper. Aussi, oui. Il euh, y <laughs> CCM, c'est Compagnie Continentale de Motoculture. Ces gens-là, dans les années 50, ils fabriquaient des instruments de fenaison, des machines pour travailler la terre, des ramasseurs de patates et autres. Et à la fin des années 50, ils se sont dit, on va se lancer aussi, comme tout le monde, dans le marché du tracteur agricole. Et ils ont débauché des ingénieurs de chez Ferguson, qu'ils ont cachés dans un bureau à Paris pour construire ce tracteur. pour ça que l'arrière, les connaisseurs, ils ont dit un petit peu l'arrière d'un Ferguson au niveau pont et autres. Et puis en 1957, John Deere arrive, achète Lens en Allemagne et s'intéresse au marché français et avait besoin d'un pied-à-terre en France. John Deere achète la CCM. Et John Deere a dit, maintenant j'ai mes tracteurs, votre projet vous l'arrêtez, c'est plus la peine. Donc c'est le seul qui a été construit. On a perdu la trace. Et un jour que le directeur d'usine était de mauvaise humeur, il y avait des tractopelles, ça, il me dit ça, il m'appelle Nawan, ça t'intéresse ben, Pourquoi pas Donc John Deere me l'a revendu, à condition que je le garde et pas le vendre. Donc c'est un modèle unique, c'est un John Deere seul au monde avec un moteur refroidissement par air. Et quand j'amène la photo à mes Américains, ils ont une langue comme ça parce qu'ils ne veulent pas en croire. Et je leur dis, ben, voyez, c'est pourtant vrai. Le seul et unique John Deere au monde à refroidissement par air, c'est celui-là. Et il est en Normandie, il est là. Voilà l'histoire de ce tracteur. Celui-là, c'est un John Deere américain, deux cylindres horizontaux diesel. Il est de, je sais plus, fin des années 50, début 60. Et je l'ai entièrement construit. J'avais deux épaves. C'est l'avant d'un tracteur et l'arrière d'un autre. avec deux tracteurs, j'en ai fait un. Après 40 ans de John Deere, la mécanique n'a pas trop de secret, non. Ça va. C'est du temps à passer, de la patience. Là, ils ont les anciens tracteurs. Il y en a partout Il en a dans ses chambres Oui, il en a partout. Il en a encore à Orléans. Ça, c'est l'ancien tracteur de mon père, ça. Du Ferguson, là. Un beau Dodge, il est assez ancien, très très vieux, là. Qui était dans, dans le bio, je sais pas trop, il a, il a réchappé. Passe-moi les pattes, C'est protégé comme je peux. J'en avais deux deux comme ça pour en faire un. Et puis le courage me manque, j'ai vendu ça à un collègue, il va débrouiller s'il veut. Vous bah, voyez le boulot, euh, celui-là, bon, celui-là était dehors. L'autre en meilleur état, l'autre a une fourche. Une fourche dessus, donc j'ai emmené l'autre à un collègue, il reste celui-là, il venir le chercher, puis avec les deux, s'il va en faire un, et, moi je dis que ça ira bien. Mais des épaves comme ça, on les remet en état à euh, on est moins à tas de tracteurs neufs, hein, pratiquement. Hein. Il y a toutes les pièces qu'on veut en Angleterre, chez David Brown, tout ce qu'on veut, euh, pas de soucis. Hein. On démarrer la société. Euh, fait l'explosion avec le fou. c'est les, ronds de de l'échappement. C'était principalement les cumas de battage et les entrepreneurs qui avaient ça. Et les grosses fermes les, grosses le modèle plus pile 302, C'est beaucoup plus maniable que ça. Ça, c'est vrai que c'est un peu rustique, c'est un peu dur, mais bon, faut être habitué. Euh, c'est comme ça, quoi. Mais c'est spectaculaire, c'est vrai que c'est ce bruit caractéristique, là, poum, poum, poum, poum, avec ce piston qui fait le va-et-vient. femmes nous disent qu'on est des, grands gamins avec nos jouets, hein. c'est vrai. Hein. <laughs> On s'amuse comme des petits fous avec nos jouets. délicat quand ça sort comme ça Ah, ça c'est... C'est à 5 tonnes là. vas-y Faut qu'il fasse des manœuvres. Le matériel est un peu gros pour la maison. C'est un peu ça. ça, servait. Il y a eu une époque, les tracteurs n'arrivaient pas trop à retenir quand il y avait des, côtes. Il y avait toujours une personne derrière pour euh, éventuellement serrer le frein euh, s'il y avait nécessité de le faire, parce que des fois ça poussait. Hein. Les, chemins étaient pas toujours carrossables. du village, il y avait une batteuse, qui allait de ferme en ferme. Quand elle passait sur la grande route là-bas, on entendait le tracteur de loin, hein. je prenais mon vélo, j'allais le voir passer, pour voir passer le tracteur avec la batteuse et tout. C'est quand même formidable, ce gars-là, il fait ça, et quand je fais grand, je fais comme lui, puis vous voyez, bah, commence Tout est pratiquement prêt. Petite vérification dernière minute. Demain, samedi, on, installe tout. Et dimanche, on fait le commerce agricole. Rendez-vous dimanche alors. Alors là, vous verrez plein de choses. Le monde agricole, euh, il était une fois.